Pana na matematyce na zo, ludzie. No mu nic nie mów, bo nagrywam film. Zerówka oczywiście. Tak. Łatwo. Z łatwością można... To jest najłatwiejsze chyba. tak <laughs> z łatwością zdobędę 100 tych. Ananas mam za 10 poprawnych odpowiedzi. Tutaj na górze mam klasę. zerówka to taki motylek, pierwsza klasa to słoń, druga klasa to hipopotam, trzecia klasa to żółwik, czwarta klasa to małpa, piąta klasa to kongur, kangur, szósta klasa to lew, siódma klasa to nie wiem co to. A, a ósma klasa to rekin. Może siódma klasa to jaszczurka. W sumie ja teraz jestem e, e, e, w tej klasie i wiem dlaczego to jest. No i tutaj mam 10 poprawnych odpowiedzi i tutaj błędów mam 0. A tutaj wpisuję ile mam procent. Więc zrobimy my do 10 ananasów. Grantowy to wiem jak wygląda. Jak się gotowy. E, biały. biały. Czarny, O, szybko mi idzie, to chyba jest najłatwiejsze. Tak, na... na tłok myśli. table dalej. Możemy to robić niekończoność. Następnym razem będziemy grać w Cookie Clicker. uh blanc, on va vert. Bald O, prawie mam 10 fioletowych. Może to przyspieszenie jak zrobię cięcie. O! I teraz mam 100 y, y, poprawnych i 0 błędów. Zrobię cięcie na chwilę. Akurat chciałbym jakieś dodawanie nie, nie dodawam. Piątek. Nie, nie. Oj, to, to ja rozumiem. Mhm. To jest łatwe, ale będziemy sprawdzać, jak tutaj zrobiłem. Cztery to wtedy zrobiłem tutaj top lot end. Dobrego. Nie wiem o co chodzi zasadzie już to sprawdzałam. Będziemy po prostu grać tą grę. Dodawanie w domino. Mam nadzieję, że ten film nie będzie w słabej jakości. Dobra, nie będę już robił filmów, to jest ostatni film. Inne rzeczy postaram się robić na live'ach, tak właściwie, poza filmami. Łatwo ruszyć głową, ale mi się tak właściwie nie chce. Gotowe. Jak będzie 8 minut, to kończ. Tylko jest sobie cięcie. Gotowe. Mam już 10 ananasów. Fajnie było, gdybym zrobił to na 100%, słuchajcie.